C++ को क्लासेस एन्ड अब्जेक्ट्स Tutorial ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं क्लास अब्जेक्ट इन्क्याप्सुलेसन र डेटा Abstraction। यसो गर्न हामी एउटा उदाहरण प्रयोग गर्ने छौं यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु Ubuntu अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 11.10 G++ कम्पाइलर संस्करण 4.6.1 अब क्लासको परिचय सँगै सुरु गरौँ क्लास एउटा कीवर्ड क्लास प्रयोग गरी सिर्जना गरिन्छ यसमा डाटा र फंक्शनहरू रहन्छन् क्लासले कोड र डाटाहरू जोड्छ क्लास भित्रको डाटा र फंक्शनहरूलाई क्लासको मेम्बर भनिन्छ अब अब्जेक्टहरूमा जाउँ अब्जेक्टहरू भ्यारिएबलहरू हुन् तिनीहरू एउटा क्लासको कपी हुन् तिनीहरू प्रत्येकको विशेषता र व्यवहारहरू हुन्छन् विशेषताहरू डाटा एलिमेन्टहरूको माध्यमले परिभाषित गरिन्छ व्यवहार मेथड्स नामक मेम्बर फंक्शनको माध्यमले परिभाषित गरिन्छ अब एउटा क्लासको लागि सिन्ट्याक्स हेरौं यहाँ क्लास एउटा क्लास परिभाषित गर्ने कीवर्ड हो क्लास नेम क्लासको नाम हो पब्लिक प्राइभेट र प्रोटेक्टेडले तिनीहरूको पहुँच जनाउँछन् र यहाँ हामीले डाटा मेम्बर र मेम्बर फंक्शनहरू पब्लिक प्राइभेट र प्रोटेक्टेड परिभाषित गरेका छौं यसरी हामी क्लास बन्द गर्छौं अब एउटा उदाहरण हेरौं मैले पहिले नै एडिटरमा कोड टाइप गरिसकेको छु म यसलाई खोल्ने छु याद गरौं हाम्रो फाइलको नाम class-obj.cpp छ यो उदाहरणमा हामी क्लास प्रयोग गरी एउटा वर्गको क्षेत्रफल गणना गर्नेछौं अब म कोड वर्णन गर्दै छु स्ट्रिम हाम्रो हेडर फाइल हो यहाँ हामी एसटीडी namespace प्रयोग गर्दै छौं यो स्क्वायर नामक क्लासको घोषणा हो यहाँ मैले कुनै एक्सेस स्पेसिफायर घोषणा गरेको छैन त्यसैले डिफल्टमा यो प्राइभेट हुन्छ त्यसैले x भेरिएबल क्लास स्क्वायर को एउटा प्राइभेट मेम्बर हो यो पब्लिक स्पेसिफायर हो फंक्शन एरिया एउटा पब्लिक फंक्शन हो र यसरी हामी क्लास बन्द गर्छौं अब एक्सेस स्पेसिफायरहरुको बारेमा जान्न हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं पब्लिक स्पेसिफायर पब्लिक स्पेसिफायरले डाटा क्लास भन्दा बाहिर प्रयोग गर्न दिन्छ एउटा पब्लिक मेम्बर प्रोग्राममा जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ प्राइभेट स्पेसिफायर प्राइभेट घोषणा गरिएका मेम्बरहरू क्लास बाहिर प्रयोग गर्न सकिँदैन प्राइभेट मेम्बरहरू क्लासको मेम्बरहरूले मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड मेम्बरहरू क्लास बाहिरबाट प्रयोग गर्न सकिँदैन तिनीहरू एउटा डेराइभ्ड क्लासले प्रयोग गर्न सकिन्छ अब हाम्रो प्रोग्राममा पुनः फर्कौं यहाँ स्टेटमेन्टमा क्लास नेमहरू छन् स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर र फंक्शनको नाम हामीले यो अपरेटर प्रयोग गर्नै पर्छ यसले फंक्शन एरिया एउटा ग्लोबल फंक्शन नभएको जनाउँछ यो स्क्वायर क्लासको मेम्बर फंक्शन हो यहाँ हामीले एउटा आर्गुमेन्ट इन्ट a पठाएका छौं अब स्कोप रिजोल्युसन अपरेटरको बारेमा थप जान्न हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं यो नदेखिएका डाटाहरू उपयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ सोही नामको भेरिएबल वा फंक्शन प्रयोग गर्न हामी स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर प्रयोग गर्छौं मानौ लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबलको नाम एकै छ लोकल भेरिएबलको प्राथमिकता बढी हुन्छ हामी global variable scope resolution operator प्रयोग गरी उपयोग गर्न सक्छौ अब हाम्रो प्रोग्राममा फर्कौं यहाँ a को मान x मा भण्डार भएको छ अनि हामी वर्गको क्षेत्रफल फर्काउने छौं यहाँ x एउटा प्राइभेट मेम्बर हो हामीले प्राइभेट प्यारामिटर उपयोग गर्न पब्लिक मेम्बर a प्रयोग गरेका छौं प्राइभेट मेम्बरहरु जहिले पनि लुकेका हुन्छन् यो हाम्रो मेन फंक्शन हो यहाँ sqr क्लास square को अब्जेक्ट हो यसरी हामी एउटा object सिर्जना गर्छौं class name अनि object name, यहाँ object sqr र एउटा dot operator प्रयोग गरी हामी function एरिया कल गर्छौं अनि हामी मा 4 पठाउँछौं हामी x को मान 4 सेट गर्छौं यो हाम्रो return statement हो अब मा क्लिक गरौं। अब प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौं। तपाईको कीबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र T कीहरू एकैचोटि थिची टर्मिनल विन्डोमा जाऊ कम्पाइल गर्न टाइप गरौ g++ space class hyphen obj.cpp space hyphen o space class enter थिचौ टाइप गरौ डट क्लास एन्टर थिचौ आउटपुट यस्तो देखिन्छ area of the square is 16 अब हाम्रो प्रोग्राममा पुन फर्कौं अहिलेसम्म हामीले सिक्यौं एउटा क्लासमा संयुक्त रूपमा डाटा र फंक्शनहरू क्लास एउटा एकल युनिट हो जसमा तिनीहरूको प्रयोग गर्ने डाटा र फंक्शनहरू समूहकृत हुन्छन् यो तरिकालाई इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ अनि हामीले प्राइभेट र पब्लिक मेम्बरहरू सहितको क्लास हेर्यौं प्राइभेट डाटा लुकेको हुन्छ यो क्लास भन्दा बाहिर प्रयोग गर्न सकिदैन यो तरिकालाई डाटा एब्स्ट्रक्सन भनिन्छ इन्टरफेस देख्न सकिन्छ तर कार्यान्वयन भने देखिदैन यसरी हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौ संक्षेपमा हेर्दा यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं इन्क्याप्सुलेसन डेटा एब्स्ट्रक्सन प्राइभेट मेम्बरहरू इन्ट एक्स पब्लिक फङ्सनहरू int area int classes class square object सिर्जना गर्न square SQR object SQR dot area प्रयोग गरी फंक्सन कल गर्न कार्यको रूपमा दिएको वृत्तको परिधि निकाल्न एउटा प्रोग्राम लेख्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि एट ट्युटोरियल tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a Project को एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यस मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद नमस्कार